assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar Xabaringizlar bo'lsa kerak bundan oldingi videoda adashmasam 30 mingdan ortiq insonlar tomosha qildi va o'ylaymanki davomini ko'rish sifatida bu video tomosha qilishyapti albatta video juda ham qiziqarli e, aynan zapal videosi va seriozniy zapal u haligi jinniketni zapallardan emas Xo'p, aziz yurtdoshlar e, malol kelmasa ikki og'iz fikringizni kommentariyaga video davomida yozishingizni iltimos qilaman chunki bu videoni zapal bo'lgan qiz va aynan e, er hamma hamma tomosha qilyapti ikki og'iz motivatsion bo'lsin yoki e, o'sha qizni aybini e, ayb ish qilding deb yozib qo'ysanglar xursand bo'lardim ho'p undan tashqari albatta mal olib kelmasdan mehnat haqqi bir dona layk bosib qo'yishingizni ham iltimos qilaman aziz yurtdoshlar har narsani o'zini haqqi bo'ladi berib qo'ying qarz bo'lib qolmang ho'p aziz yurtdoshlar demak maqsadga o'taman bizga yetib kelgan video aynan qashqadaryodan yetib keldi dehqon e, dehqonobod tumanidan adashmasam e, hokimiyatda ishlaydigan odam e, bir temur ismli fuqaroni ayoli bilan bir xonada yotayotgan videosi. To'g'risi videoni sizlarga qisqa-qisqa qilib qo'yib beraman. Nimaga desangiz, videoda juda ham urushgan, baqirgan joyi ko'p va bu narsa YouTubeda mumkin emasligi uchun sizlarga iloji boricha yopib qo'yib beraman. Agar xolasanglar, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, videoda to'liq ko'rgimiz kelyapti deb, men sizlar uchun u videoda to'liq qismini e, Telegram kanalim bor, hozir mana yozib qo'yaman, o'sha kanalga joylayman. Kommentariyaga yozib, aynan bu kanalga o'tib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. bo'ladi aynan sizlar uchun joylayman faqat kommentariyaga yozish esdan chiqmasin demak aziz yurtdoshlar avval shu videoni qisqacha bir tomosha qilaylik marhamat nima tomosha ko'rsatyapsiz nima uchun kelasizlar nima uchun yarim kecha kelasizlar hamsiyalarim nima deb o'ylaydi endi hamsiyalaringizga aytasiz qaynopam kelibdi deysiz shu narsa demaydi nima xohlaysizlar men ajrashaman ukangizdan tinch qo'yinglar meni yashamayman qaytib sharoitimga o'lgan qolganim o'ligim tirigimga ishlagim bo'lmasin nimaga shu ishimiz bo'lmaydi ishingiz bo'lmasin birga yashaysiz baqirmang asabiylashmang asabiylashaman o'n ikki bo'ldi soat turibsizlar palla palla emas nimani kimni izlayapsiz nima izlayapsiz a chiqmang mana yoqqa chiqing uyimda tutmang siz tutganim chaqirib turganim chiqing mana yoqqa chiqing mana yoqqa hurmatingiz chiqing mana yoqqa hurmatingizni qilib indamay turing gulxoya meni oldimda hech kimni hurmati yo'q men davno o'lganman sizlar uchun chiqing uyimdan men sizni biron marta hurmatingizni ham hamisha qilib kelganman ha men ham qilganmanmi shu pillagacha indamay turing endi e tovba nima xohlaysiz mendan nima xohlaysiz men sizdan hech narsa xohlamayman faqat sharoitingiz ko'rib ketganligi sharoitim shu kim nimani izlayapsiz hozir nima yashiribman men uyimga bor ekan uyimda nimam bor ekan ko'raylik ha nima qilibdi ko'rish ayibmi ayb meni uyimga ishingiz bo'lmasin sizni nima ishim bo'lmaydi ishingiz bo'lmasin meni uyim bilan umuman sizni ishingiz bo'lmasin bila yashayotgandan keyin kim bilan yashayapti temur bilan hech kim bilan hech kim birga yashayotgan yo'q tushundingizmi Yashamayman. mana hali yashamayman. Billa bo'lib turibdi temur aka olib keting mana. hayla ko'rdi spalimgacha tekshirib ko'rdi hamma joyimni olib keting olib keting baqirmang baqirmang Maslangan, olib olib keting opangizni ko'ring mana mana qilamni ko'ring mana shkaflarni ochib ko'ring mana qayerdadir o'tirgan bo'lmasin mana shu shu ekansiz bo'ldi vahima qilmang nima uchun ashulab yig'lashasiz nima xohlaysiz dilfuruza mendan hech narsa xohlamayman tinch qo'yinglar meni bo'ldi bundan keyin kechiramiz qachonki ajrashsalar opkangizni olib keting tez bo'ling tushunmadim sizga men tushunmadim sizga yana nima qayta qayta kirib ko'rasiz hamma joyda qachonki ajrashsalar mana kim qaysi kim mana kim Men Gulxoya buni kutmagan edim sizdan. Boshqa narsa kutsam, lekin men borki sizga 100% ishonadigan. Qaynopam. Xo'p. Javob bering deb. To'xta hozir gaplashamiz. Kirsinmi? Wer hat dich am Ende? Şehrzat mı? Şehrzat mı? Kim? Şehrzat mı? Kaç Şehrzat? Bakın yana, vermiyorum. Koşun aşağıdan gel. Ben de kay. Çeskavayı gördünüz mü? Ha, bu oldu. Tanıdım. Hani, bakın. Akademi şey şey mi? Vallahi kadar çıksana dedim. Ne? Ne bu dedi? Çuğulaşmayalım. Çuğulaşmayalım. Ya çuğulaş. İyi başlamış. Hiç mi gelmiyor? Şehirzdeki? Hazır hazır. Mana suyun kanı koysa yarışmıştın. Sen hakkı var mı? Men yerim var, hakkım var. Bu yerler bu saat job beramiz. Yerim var, hakkım var. мен сенен жүз пайыз ішілам деді гүлхаяжан деді едім барса құрметіңді қылышем бошы ұрышем сенің тарапыңды қылышем шер жатман дейді шер жатман дейді сәл өзің бас болды басамын қаны жатамын қане жатайық жатақ нема қарайды бұл жерде ашырып қойды уже сен мынау көрмәсін деп men aytdim vallarni harom qilma hech kimni harom qilganim yo'q Ha nima qilding hozir hozir nima qilyapsan harom nima ekan nima qilib yotuvdi nima kechasi 11:30 da. nima qilib yotdi meni nima qilyapti u shart emas agar shu halalniga nimalarga o'tirar edi nima yuk orasida chiqib kelyapti yuk orasi nima baribir sizlar o'zi anadan so'rang shu uchun kelgansizlar shu biz ham uch ketib men uyimda shu bilan keldinglarmi tashlab kelganimizdan keyin nima qilaylik boshqa mana qaysi teatr u nima teatr suytaqinga ha hokimiyatda ishlaysiz aka men sizni yaxshi taniyman hokimiyatda ishlayman qo'lingni tort men reklama qilyapman nima qo'lingni tort Bo'ldi. Ana, syomkani yig'ishtirsin. Bo'ldi. Yig'ishtirsin bo'ldi gapni. Ha? Yig'ishtirdim mana bilan. Mana yig'ishtirsin bo'ldi. Alo. Alo. Ket mana yig'ishtirib ket. Ushla. Mana ya hozirgina yer chasi bilan ushladim-ku. Mana ke, mana ye, yashat yeshit, mana qizingni yeshit, qizingni yeshit. Qo'ling tut. Ali. Yo'q. Men seni hali urganim yo'q. Eshitib qo'y. Ali. Qo'ling tut, o'zim ushlab turibman. Ha, ya. Bilmayman, janjal qilib yotibdi uyimga kelib. Uchastkovoy bilanmi? Kim mana odam? E, uyda birov bor edi, janjal qilib yotibdi. Kelib. Aha. o'ylaymanki qo'rqmasdan fikr yozib qoldirdingiz men hozir turkiyadaman va turkiyada eslatib o'taman qor yog'moqda aziz yurtdoshlar e, ochig'ini aytadigan bo'lsam qashqadaryodan yetib kelgan ushbu murojaatni ko'rib juda ham juda ham asabim buzildi nimaga desangiz e, sizlarga qisqacha tushuntiradigan bo'lsam bir hovli uy bir xonali uy yarim bitgan holatda e, ayol eridan ajrashib arazlab o'sha uyda yashayotgan bo'ladi ayol adashmasam salonda ishlaydi va u ayolni farzandlari bor. O'zi videoda ham aytib o'tgan. Xo'p va e, qayni opa bilan er kuzatadi va mahalladagilarni aytishi bo'yicha u yerga bir erkak kirib chiqib yurgan bo'ladi. Aynan kirgan paytda mahalladagi qo'shnilar ularga telefon qilib aytadi va qaynopa uchastkovoy va er u yerga bostirib keladi. O'zinglar ko'rdinglar, boshda 2 soat eshik taqillatadi, qiz eshikni ochmaydi. O'sha ichkarida e, обогреватель qo'yib olib, u yerda e, shishinfon fishing bilan e, shug'ullanayotgan bo'ladi, aynan hokimiyatni xodimi bilan. Xo'p, undan keyin ancha vaqtdan keyin u kishini olib kirib spanli divanni orasiga tiqib, e, ustiga o'sha kiyimlar tashlab bekitib qo'ygan bo'ladi. Faqat qaynopam kirsin, tekshirsin deydi. Qaynopa kirib Spaniya kelsa Nervich qiladi, topolmasin deb, boshqa ana dalis xonaga chiqsa, ana qarang, shifonerni qarang, boshqa yerni qarang, yana odam olib kir deb o'ylamang deb, o'sha bemalol xotirjam bo'ladi. Qaynopani aqlli xudi yana ichkariga kiradi, yana ichkariga kirganda o'zingizlar ko'rdinglar, Nervich qilishni boshlaydi kelin va o'sha yerdagi kiyimlarning orasidan e, hokimiyatda odami mana <laughs> qilib pismayib o'tirganini ko'rib qoladi va albatta videoda baqir chaqir bo'ladi e, hattoki qaynopa kelinni bitta shapalaq tushiradi Narvani shapalaq tushirdi videoda e, u yerlarni sizlarga qo'ymadim e, u yerda hokimiyat odam уже kiyim bo'lgan bo'ladi chunki 2 soat eshik taqillatishgan u yerda kiyinish bo'lgan bo'ladi Hokimiyatda odami chiqadi va qiz hokimiyatda odami erim bilan qaynopam ushadi endi e, hal qiling deydi lekin haqiqatdan kaltak yemasdan bu yerda hokimiyatda odami g'ururlilarcha chiqib ketadi e, videoda ham hamma narsa o'sha ko'rsatilgan va uchastkavoylar uni olib ketadi o'ylaymanki inshaalloh e, bu narsani серьезный olib chiqishga ham harakat qilamiz agar bu narsani oldini olishmasa u hokimiyatni odami Э, ishdan ketmasa albatta bu videoda hali bombalari bor hammasini olib chiqib uje primoy hokimga tegishtirib gapirlar. Chunki hokimiyatda ishlagan odam uje hokim vakili hisoblanadi. O'shaning uchun o'ylaymanki, u insonni ishdan olishadi va qilmishiga e, yarasha jazosini beradi degan umiddamiz. Rahmat e'tiboringlar uchun. Ha, bu orada faqatgina hozircha bu kanalda chiqdi. Bundan keyin katta kanallarda ham bu video aylanishiga va'da beraman. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.